Ә, Келесі команда 29 гимназиядан Шайтан тояқлары КВН командасы. Қаршы алабыз. Қайырлы кеш, достар! Сіздің қаршығызда Шайтан таяқлары КВН командасы. Яңа сезон, фестиваль бізде. Мен сенің қызыңа кеше өптім. О! ауылға қойтан бір әңгі тұрақ тырақ қалдырмайлар қызлар янында у О! бақшада күтіп әлі бір ұрынына өзіп шықты әй Ойдар айдар Айдар, нинде қызлар, нендей шәгі? Сенің битіңді сенің жиғаннансың бәрәңгі жиғаннан шүп құндым әлі. Бұта татуировкалар, айдар түгіл, мен шырай. Ненде шырай тағын? Ну, фейс, лицо, шырай. Ярар енді айдар, қыланма, біз сенің бақыр шешсіз жеңе алмаспыз Яра, яра, шайтан таяқлар командасы әшегі, ой, басылай Көз алдығызға кетерігіз ауылда озған той. Ұшыртабыз мы? Әйді, Мен бет сеңа айттым алар ұшмайлар деп. татар тілінде бик көп диалект ба- диалектлар бар. Көз алдығызға кетерігіз крокодил ойыны. Мәктәптә иң тәмле ризык ул әле бәрәңгедән ясалган Пюре. Жоқ енді тәміле дейм. Алайсаң шәңге? Жоқ, дұрышмақ. Қазір мен ауға қойтқаш мұша кіргенде аның білән шабынасың ей рахат. Тігіншігелі ол әтсі біркі. Жоқ енді пиннік бе. Яра, яра, бірінші сентябрға оқытшыған нәрсе бөле кеттің? Шешек? Йоқ. Гүл? Йоқ, тәтсек. Әбиләр білән мұн бихал еш бұлғалый. Сәлем, Аби.